standing. Spike down A. 我这时候你有 Got the 加来 spike. up 就赢了。哇！Let's Oh my god！跟鬼一样， We are strong because we are together. Don't forget. 为什么要买这把枪？就是这样。 最后那个如果没有没有破掉，大有可为。